Hola, yo soy Mao, soy el cameraman de Brian Rashid. Estoy muy feliz aquí. Aprovecho para mostrarles un poquito de dónde estoy. Esta va a ser la nueva oficina en Guatemala. Eh, Brian no está aquí porque él viene en camino, viene de los Estados Unidos, de Los Ángeles. Pero ya muy pronto lo vamos a encontrar en el aeropuerto. ¡Wow! mira, eso es Nancy. Nancy nos está dando la, bienvenida aquí en Guatemala. Nancy, ¿qué palabras tienes por la cámara? Pues aquí recibiéndolos y que están muy guapos, pues que eran más viejos, pero no. <laughs> ¿Cómo, sabías que nosotros somos solteros? Ah, ustedes son solteros, pero mis en el apartamento. Guatemala. Pero, bro. Definitivamente vamos a grabar aquí. Mira, me encanta eso. Ya, estamos en Guatemala, bro. Estamos en Guatemala, la ciudad de Guatemala. uniendo las Américas, un piano a la vez.